deka Allah kuari lantaran ga syahadat mulai tuh so hayang Wow jenggussi Allah Allah nurun Kenjang paraantinngawa kegussi Allah ini mitian kukanngjeng Nabi Adam Nabi dis Nabi Nu terus datang Kajeng Nabi Musa Nabi Isa diakhiri kukanngjeng Nabi Muhammad dan nabi ngawa ke makhluk nagu si Allah yu uka Allah make syariat datang ke geK Allah aya hayang nulewi istimewa uka Allah maketorioh datang keK Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente gitu bisa gitu aya nu hayang did dunia datang kagu Allah usulallah hakekat Kanjing nabi teh mawa syariat tho hakekat Hai ayayan nu datang ke syariat doang kos urang wudhulak cilik salat baricullak cilikkiri salat aya nuliwat susuna gede dideleken salat aya suara musik illu joged salat aya numar habakabawakuar haba salat macem-mact macaem-macem salat lah salat urang kurang mana orang syariat naranahir doang rapihir nama wudhu salat puasa zakat haji emang etalalah jam paran tiga Allah bisa nasa gitu saya tangkap baik salat salam sebab ayah syahadah ashailah Rasulullah asa kurang puas ibadah naik maka thorikqoh lewihan suluk berarti namamah maka perjalanan khusus sogera mulai loba larangan larangan temenanga hiji jeung ahli riba temenanga hiji jeung ahlizolim Adapun dhohirma pe bayangan hat dika Allah ke di kasor dika akhirat ke di dunia babarengan kadeline iijing masyarakat di dunia bareng-babarenngan Kadelinejing pemarintah tapi hati hati ahiratan